تقريبا زي سوق شعبي في وسط مدينة سكول بعض المحلات التجارية Ja. Då ska vi se, 12 cigarrer och en is och då jag har två versioner. هناك تمثال بابا نويل طبعا هم عيد الميلاد قرب عندهم visste inte jag att det var en sån. Nej, Nej, den var jag och jag. Jo, men det gör du. skriver snygga. طبعا هيلبسوا القديم بتاعهم Nu får ni hänga på, för annars är det... بعض الأكشاف مش كبير مرة ولكن يعني نزار Det är jättefint. lekis. من الشموع Eller lekis. كشك خاص بالشموع وأنواع Ja, det gjorde jag med. Jag gjorde en sån band. Så lät ja, Ja, så, har, så gjorde jag. jag har kvar det. Har du kvar det? Ja, jag har inte sett Jag tror det. min mamma har tagit men jag har... Jag hade en. وبعض الفخاريات كله طبعا عليه بابا نويل بابا نويل <laughs> What's this? This is marmalade, mustard, mustard, and honey. Honey. Yeah. Yeah. All is honey? All honey, yes. yeah. honey, honey, honey mustard. Yeah. And here is marmalade. This is mustard and marmalade. Yeah. Good. Good. Nice. Inom härliga accessories. Det kommer nog bli med tiden. Men har du alla de här på... Nej. Jag har jättedålig hemsida. Eh, jag har så dåligt koppling eh, hemma så jag brukar ge upp.